Så sætter du lydene sammen? Ja, det var det ene lyd, ikke? Ja. Så har jeg her. Så kan jeg lege med alle lydene her. Så kan jeg forskellige andre lyde. Så lidt sådan her. Det var det ene lyd, ikke? Ja. Så kommer der en anden lyd her. Ja. Nej! Den du har her? Jeg mener, kun lyde herfra? Ja. Okay. Så kan man gøre det, at man kan forme lyde med den her, ikke? Så det kan man lige høre, hvad der sker. Så kan jeg lave, hvis nu tager den lyd, du lige har hørt der, ikke? Ja. Så gør jeg sådan her. Uh. Hold, uh, hold, uh, hold, uh, hold. Fedt dernede? Ja, prøv lige her. Ja, det er det du kan ikke høre den. Prøv lige her. Tut, tut, tut, tut. Uh. Ho, ho, ho, Det er fint, ja. Det er sådan en måde, med på, på en intuitiv måde. lige høre, hvad det Så laver man en frase på den måde, ikke? Ja. Hvad bliver det brugt til? Jamen, du ved, det er leg den. Nå, jamen det kunne godt være, at det blev brugt. Altså jeg, jeg laver nogle improvisationer. Ja. Altså jeg, jeg arbejder med, jeg laver workshops for børn og unge, ikke? Ja. Og så laver jeg sådan, uh, inviterer dem til at komme og, og fortælle en historie med lyd, ikke? Ja. Uh, og det laver jeg meget af på skoler og sådan noget. Ja, men vi kommer fra fritidshjem også. Nå, okay. Ja, ja. Så vi er bare på en lille tur. Ja, ja. Men der, der tager jeg ud og laver, og der kan man sige, at øh, vi kan fortælle en historie med lyd. Og det kan være for eksempel en historie om en, der står på løbehjul og falder og slår sig. Så kommer der en og hjælper, og så laver man en scenesættelse af det. Og så, øh, jeg plejer at lave det sådan med smartphone, så hver, hver spiller får en smartphone hver, og så kan de styre hver sin lyd. Og så bevæger de sig rundt i en øh, firkant, jeg plejer at lave en firkant, som er sådan en scene. Og så, har, så laver de faktisk en fælles improvisation. Og så kan jeg også have animation til, så plejer jeg at lave sådan et, øh, du ved, en, øh, en skærm, og så ja. har de lavet nogle tegninger, og så får vi dem op på skærmen, og så bevæger tegningerne sig også rundt. Så, ja. så det er sådan en... Ja, øh, det lyder da spændende. Det hedder Phonocollab. Jamen, vi skal til at arbejde meget med elektroniske medier. Ah, okay. Jamen altså... Så jeg skal jo lige have dit øh, adresse ja, og sådan noget. Men øh, jeg kan også notere, øh, fordi så kan jeg skrive til dig. Ja. Jeg skulle bare lige finde en, der sted. Jeg har ikke taget noget materiale med eller noget. Jeg skulle bare ned og lege, for jeg, ja, ja. jeg sidder og skriver ind til ja. jeg, jeg bliver for kold. Jeg sidder og skriver e-mails så har det. Men det, altså, der, det, det lyder spændende. Altså, skolerne er ikke til at få fat i nu. De er på kold. Jamen, vi er livet i princippet heller ikke. Nej. Jamen, altså, vi er så forvirret rundt på gulvet. Øh. Nå, hvad hedder du? Øh, jeg hedder Jack. Ja. Øh, vil bare have min mail, faktisk. Ja, det. Øh, det er Jan 63. Ja. Ja. Live. Ja. Simpelthen Jan J-A-N. Og, og hvor kommer du fra? Hvad hedder det? Øh, det hedder Festningen. Ah. For at være helt klog. Bare lige en fest. Ja, ja I, har, I har en fest simpelthen jamen, var det med æg, så var der nogen, der siger, hey, nej, så er det jo en borg, hvor vi lukker ah, børnene ind. Og, ja, ja, jeg er med, ja. Vi kiggede om med, med det. I har I heddet med æg før? Nej, vi, vi, øh, nej det, I det startede har vi, øh, benhårdt konceptuelt på et æg, så det ja, blev til. Ja, men øh, vi har så, øh, øh, hvad hedder det, vi har både øh, de to fritidshjem, der har stået sammen. Den ene hed Dansborg, og den anden hed Trankebar, fra, ah, man havde i, hvad var det? Det var et fængsel. Var det ikke det, eller? Øh, jo, det, jo man havde slaver der. Ja, ja nej, det er øh, rigtigt. Ja, nej, det, ja, det, det, det, der, ja, nu er det, det der ø der. ja. kunne sgu da ikke være, være værre med e, en, en, nej, en trankebar nej, og dansk på, øh, øh, ja, ja. på en af vores øh, kolonihavne der. Ah, okay. Øh, og vi, vi satte fritidshjem med over 300 børn okay. sammen. samme er vi skal jo finde noget nyt til dem hele tiden, og så har vi fået godt ud i ørerne, og vi skal lave noget med Jamen altså, det, øh, det, det, der, det er mit speciale, kan man sige. Ja. ja. Men øh, det eneste er bare finansiering og sådan noget, så jeg plejer jo at gå via huskunstnerordningen, men den er jo, der er deadline meget snart. Ja. Øh, men ellers så ved jeg ikke, om I har penge til sådan noget. Altså, det, er... det, det ved jeg heller ikke, og, og hvis jeg tog hjem og spurgte noget, så vidste de det heller ikke. Nej, nej, der er så meget, der er så meget. Ja, det er det, der, det, der, er, det er derfor, jeg, jeg, jeg er træt af at på mit kontor. Ja derhjemme, og så skrive ansøgninger, fordi der sker ikke noget. Ja. Der er simpelthen gået koldt. Men lige nu er der totalt problemer. Fuldstændig, ja. Så, men altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at vi kunne få sådan noget i ja, i stedet for alle de der andre projekter. Jamen altså, jeg laver noget, der kombinerer bevægelse, lyd, fortælling, øh, animation, øh, leg. Altså, det er meget legebaseret. Det er meget, altså, børnene er deres egen herre i det. Det er sådan, de, de får en ramme, og så siger jeg, her kan vi gøre, hvad, der, hvad I vil. Ja. Øh, jeg har et, en idé, prøv at gøre, som jeg siger nu, ja. og bagefter så finder I på noget selv. Ja. Ja. Altså, det er meget sådan, op, og i øvrigt, det program, jeg har lavet, det kan I beholde ja. øh, og bruge. Altså, det vil jeg rigtig gerne øh, gøre mere af. Så, så bliver det brugt. Men her, når vi ikke engang har fået ro på alt det her, øh, og skole, der får, ja. der er så, <laughs> så kontakter jeg dig lige. Jamen, jeg, jeg skriver til dig. Ja. Så kører det bare. Ja. Fedt. Og så lige Ja, ja. Bare kort skrive, hvad, hvad, hvad du kan lave, så jeg ja. kan, kan fange Jeg laver en impro i dag, ja. så kan du jo høre, hvad det var, jeg ja. lavede. Så har du været med til at se processen. Ja. For ellers så lyder det nok meget mærkeligt. Nå, ja, bare på det ja, ja. i hovedet, men nu kan du se, ja. det lyder herfra, og det er sådan en lavet på stedet. Ja. Ikke? Altså.